የኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ኦኤንኤን ጋዜጠኞች ስራ ላይ ያሉ በአዲስ አበባ ፖሊስ ተይዘው መታሰራቸውን የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ አቶ ሶርሳ ደበላ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ጋዜጠኞቹ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ተሰምቷል። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መልስ ለማግኘት ያደረገችው ጥረት እንዳልተሳካ ጠቁማ ፀሐይ ዳምጠው ተከታዩን ዘግባለች። ጋዜጠኞቹን ጨምሮ ቁጥራቸው ከ20 በላይ ነው የተባለ ሰዎች የተያዙት ከትናንት በስቲያ ጳጉሜ 1 2012 ዓመተ ምህረት ለአዲሱ ዓመት የበዓል ፕሮግራም ቀረጻ እያካሄዱ ሳሉ እንደነበር የኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ኦኤንኤን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሶርሳ ደበላ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን አዲሱን ዓመት የሁለት ሺ አስራ ሶስትን መምጫ ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ዝግጅት ነበራቸው። ይህን ዝግጅት ለመቅዳት ከቁማሉ የሚባል ባህል ምግብ ቤት ነው የሄዱት እዚህ ልደታ አካባቢ እዛ ላይ ያሉ ነው የተያዙት። ጋዜጠኞቹ እንግዲህ ካሜራ ሰዎች ያሉ ሾፌር አላቸው። የተወሰዱት ወደ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ስለሆነ አዲስ አበባ ፖሊስ ነው የያዛቸው ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ይሄ ጣቢያ በእነሱ ስር ስለሚተዳደር ለምን እንደሚይዟቸውም ሳይነገራቸው ነው ተይዞ የተወሰዱ የሰማ ነው። ይሄው ነው የምናውቀው ማለት ነው። ጋዜጠኞቹ ከታሰሩ ሶስተኛ ቀናቸው መሆኑን የሚናገሩት አቶ ሶርሳ ቤተሰብም ሆነ የድርጅቱ ኃላፊዎች ከግለሰቦቹ ጋር መ መገናኘት እንዳልቻሉ ገልጿል። ለማግኘት ትላንትና ጥረት አድርገናል። በዘመድ በኩልም ጥረት አድርገናል። በመስሪያ ቤቱ በሚዲያውን በኩል ጥረት አድርገናል። እድሉን ሊሰጡን አልቻሉም። ኃላፊዎች ስብሰባ ላይ ናቸው። በሳ ላይ ያሉ ፖሊሶች ደግሞ የሚሰጡን መልስ ማግኘት አይቻልም ነው ሂዱ ከዚህ ነው በቃ ከዚህ በላይ ምንም ማግኘት አልቻልም። የመጨረሻ ስልክ ያገኘ ነው እንግዲህ የቡድኑ ኃላፊ የሆነው በሱ ዱላ የሚባል ጋዜጠኛ መጨረሻ ላይ ከሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሲገባ ለምን እንደያዙንም አናውቅም ሁላችን ሁላችንንም ሾፌራችንን ጨምሮ ሽማግሌዎቹ እንግዶቻችንን ጨምሮ ይዘውን ይኸው ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ገብተናል የሚል ቃል ብቻ ነው የነገረኝ። ጋዜጠኛ ሞኔት በዳሳ የስራ ባልደረቦቿን አሉ የተባለበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ከጋዜጠኞቹ ጋር መገናኘት እንዳልቻለች ተናግራለች። ዛሬ የስራ ቀን ነው እና ማንንም አናስገባም። መምጣት የምትፈልጉ ከሆነ ወይም መጠየቅ የሚችሉት ቅዳሜና እሁድ ብቻ ነው እንጂ አናስገባም በማለት ከአሁን እንግዲህ በባህል ልብስ ነው የታሰሩት። ምንም ቅያሪ ልብስ ይዘው አልወጡም። እንዲህ አይነት ነገር ይከሰታል ብሎ ያሰበው ሰው የለም። ሴቶቹም እንደዚሁ በወጡበት በባህል ልብስ ነው ታስሮ ያሉት ሁሉም። ጋዜጠኞቹን ጨምሮ የዝግጅቱ ታዳሚዎች ከታሰሩ ወዲህ ከቤተሰብ ጋር አለመገናኘትና ፍርድ ቤት አለመቅረብ ህግን ይጻረራል ብለዋል የሕግ ባለሙያና ጠበቃው አቶ ወንድሞ ይብሳም። በመጀመሪያ ደረጃ በአንድ ሀገር ዜጋ ሁሉም ሰው ሀብታምም ይሁን ድሃም ይሁን የተማረም ይሁን አልተማረም ታዋቂ ግን አዋቂ ሊጠረጠርና ሊከሰስ ይችላል። አንዴ መሰረታዊ የዓለም አቀፍን የኢትዮጵያ ሕጎችም የሚያረጋግጡት ከተጠረጠረ ይያዛል። በሀያ አራት ሰዓት ውስጥ በአርባ ስምንት ሰዓት ውስጥ በሰባ ሁለት ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ይህንን አለማድረግ ማለት የሀገሪቷን ሕግ አለማክበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መንግስትን ያስጠይቃል። ዝም ብሎ ሰዎችን አስሮ ማስቀመጥ ተገቢ አይደለም። የሽብር ክስ ካልሆነ በቀር ሰባት ቀን ሰባት ቀን አራት ጊዜ ሊሰጠው ይችላል ማለት ሀያ ስምንት ቀን ፖሊሱ ምርመራውን አልጨረስኩም ካለ ሰው በነፃ ይለቀቃል። ካለኔ ደግሞ የአስመር ትጠበቅለትና መረጃውን ባገኘ ጊዜ ይከሰሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ ዝም ብሎ አንድ ሰው እንዲሁ ተጠርጥሯል ተብሎ በትምህርት ቤት በመጋዘን ያለምንም ነገር መቀመጥ ህገ ወጥ ነው። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና ከመስተዳደሩ ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ መረጃና ምላሽ ለማግኘት ለማጣራት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ነኝ ከአዲስ አበባ